Благодійний фонд Краса та милосердя почав роботу у Харкові. Створили фонд харків'янки Анна Нагорна та Аліна Біла. Серед головних завдань благодійного фонду Краса і милосердя допомога дітям-інвалідам, сиротам та біженцям. Я это делаю с открытым сердцем. Я делаю это с любовью. Мне это нравится. Я хочу помочь, и я могу дать то, в чому нуждаються люди. На благодійному аукціоні меценати могли придбати багато ексклюзивних речей: картини, вишиванки, сувеніри. Головний лот створив автор відомих пам'ятників та скульптур Сейфаддін Гурбанов. Це гумористична скульптура із серії Україна Європа. Українець, який сидить на газовій трубі. За головний лот благодійники отримали 25 тисяч гривень. Спеціально для благодійного вечора уривок із мюзиклу нотр де Парі підготували добрі друзі фонду, вихованці реабілітаційного центру інвалідів дитинства Промінь. права, Організувати відкриття благодійного фонду Краса та милосердя допомогли консульства Туреччини та Польщі. Это их состояние души, потому что они являются истинными патриотками нашего государства. А сам фонд непосредственно «Красота и милосердие», он находится на территории почетного консульства Турции. И когда они обратились за помощью тоже в оказании организации, организационных э, мер, э, и э, чтобы мы им помогли в организации данного мероприятия, конечно, я как гражданин Украины, с одной стороны, их прекрасно понимаю, а со стороны как почетный консул Турции в городе Харькове и при поддержке еще генерального консула Польши Станислава Лукасика, конечно, мы с удовольствием поддержали данное мероприятие. Это помощь, да, знаете, тех людей, которым в жизни ну, повезло как-то и как, которые могут поделиться чем-то, чего у них хватает, с людьми, особенно с детьми, с детьми, которые которые не по своей вине либо болеют, либо являются инвалидами, либо это сироты, либо это сироты детей войны, это тем больше наш долг. Гості вечора відзначили Анна Нагорна та Аліна Біла подають гарний приклад харківській молоді. Своїм благодійним фондом вони показують, що час творити добро. Мы показываем, что в наших сердцах есть э, самое чистое, что может быть, это помощь детям. И, конечно же, мне очень приятно участвовать на благотворительных мероприятиях. И молодой фонд, который сегодня открывается, это то доказательство, что в нашем городе а, молодежь думает о том, что у нас есть будущее. Під час благодійного вечора фонду Краса та милосердя було зібрано понад 60 тисяч гривень. Гроші підуть на допомогу родинам, які постраждали від терористичних актів на південному сході України та дітям інвалідам дитинства.